Het belangrijkste is dat we allemaal een beetje samen blijven. Er zijn een paar punten dat we moeten oversteken, dat vrij druk zijn. En dat we, dat een het zo'n beetje eh, veilig houden. KVB vroeger, nu nog. we deden ook kersttochten. We hebben dat in Bornem allemaal meegemaakt, maar dat waren de traditionele kersttochtjes. Dat was een stalletje gaan zoeken en daarna een keer goed eten en zo. Dat was altijd zo die, diezelfde. Maar, maar nu, dat was een andere kersttocht. Maar bepaalde momenten gaan we door straten gaan. Ik weet niet wat het nu is. Dat je dacht, dat je zult denken, we zitten hier in Afrika. Hè. Dat, allemaal, dat is allemaal, die auto's er allemaal. Ze zijn er aan auto's aan het werken. Er worden er een zwijn de ontvervangen. aan het vervangen. Dat was door, op straat allemaal. wordt, gebruikt als patata. Zoals dat wij. Het wordt meer en meer gekleurd, zullen mannen? Ja, ja. <laughs> Straks gaan ze zeggen, wat komen jullie doen? <laughs> Ja, <laughs> ja er, is, <laughs> er is wel een straat waar je gaat denken, ja. Ja. Dus hier zit men wel zo een beetje in het centrum van de, van de autohandel hier. Ik heb dat misschien al gezien. Spijtig, het is zondag, ze werken vandaag niet. Allee, toch niet. Op straat lekker. We, we zijn hier eens geweest in de week. En dat was hier echt een, een garage hier, op straat. Hè. Per dag worden hier ongeveer 1500 auto's verhandeld. Verder zijn er een aantal hoofdrolspelers. Om te beginnen heb je de Libanezen. Je moet maar een keer zien, Ginter staat er daar in de lijst. Wie dat er, allemaal eh, zeer sterk vertegenwoordigt in de oudhandel. Die de Afrikaanse avonds controleren en die de rol van dooraanvoerders op zich nemen. Je hebt ook de groep van de reizende ondernemers. Zij komen voor enkel zij komen voor enkele maanden naar Brussel om tweedehands auto's samen te stellen en te exporteren. Dat hebben we hier dan wel op straat gezien, die auto's samenstellen. Letterlijk, naast de legale handel is er ook een informeel circuit. Moeten niet vragen. Hè? Hierin werken de meest kwetsbare groepen, zoals veel mensen zonder papieren. Hun activiteiten missen een officiële vergunning. Maar dit is ook vaak een enige manier van een inkomen. Het gemiddelde inkomen is 4.467 euro. Dat betekent 372 euro per maand. Probeer daar maar een keer rond te komen. Het thema van welzijnszorg dit jaar is armoede is geen kinderspel. En ik denk dat het de buurt is om dat duidelijk te maken. Nu hebben we er natuurlijk een ganz ander beeld van. Als je Kuregem eh, bekijkt, dus hoe dat ze het in beeld brengen als het op tv komt of het is nu gelijk wat, dan hebben we een beeld van Kuregem, amai, daar gaan we niet heen, want daar durven wij niet heen komen. En we hebben er nu wel een andere kijk op gekregen. Ik had eigenlijk alleen het beeld wat via de televisie tot ons gekomen is. Mensen zonder papieren hier in de kerk. Ehm, een vriend van mijn dochter die woont hier in de buurt. Dus via die weg wist ik ook ongeveer... Curium is een moeilijke gemeente met heel veel vreemden. Ehm, maar hoe die mensen hier nu echt woonden of leefden, wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, hallo, de KWB hier. Oh! Gelukt mannen, gelukt, gelukt, gelukt, gelukt. We zijn een sociaal-artistieke instelling. We geven hier cursussen eh, aan kinderen en ook volwassenen onderwijs. Eh, er zijn zoveel mensen bezig met goede dingen. En dat geeft mij hoop. Ik denk dat dat een fantastisch initiatief is. Ja. En ik moet zeggen, wij hebben geen moment ergens eh, bang gehad of, schrik gehad van, van ja, want die verhaal, die, die, die cowboy-verhalen van, van overvallen en criminaliteit en zo, ja, daar hebben we natuurlijk, dat hebben we niet gezien. Maar we toch wel waren bij vrij, wij waren vrij gerust in, maar hetgeen dat wel indruk maakte, dat was, ja, dat was het, het, het, de, activiteiten hier in Kuringen vooral. Eh, vooral hetgeen ons imponeerde, dat waren, eh, als we daar door die straat gingen van, van die auto's, waar dat die auto's aan het veranderen waren, uh, die, die trafiek, die, die gebeurtenissen, op bepaalde momenten was het daar een open garage, waar waren ze door auto's aan het ontmonteren, ontdemonteren, dat we zeggen, wat is dat hier, wat, wat, wat gebeurt er hier, wat gebeurt er hier allemaal? Maar als je dan echt een, een serieuze uitleg daarover krijgt, wat dat die mensen doen en wat er hier allemaal gebeurt, wat dat ze doen voor, voor een, klein beetje te kunnen verdienen hier, dan, dan heb je er wel een andere kijk op hier. Dan heb je er een andere kijk op. Het is hier op dat plein dat, dat die, die rellen geweest zijn hier, zeker Lydia? Ja. Waar dat die polisten nog redelijk hardhandig opgetreden en dan hebben ze nou een... Allee, dat is hier uit dat serieus, serieus gekletterd Dat is hier... dat misschien best Ik heb ze niet gezien natuurlijk. Hè. Ja, daarom moet je hier wonen, denk ik. Hè. Ik kan me voorstellen, wij hebben nu een beeld van, oh, er gebeurt veel. Maar als je hier dag in dag uit woont, dan kan het misschien wel zijn dat je zegt, ja zeg, ze mogen weer terug naar Afrika. Het zou kunnen. Hè. Dus wat wij nu gezien hebben is maar een facet, een aspect eigenlijk van, van wat er hier leeft. Ja. Het laatste is de kerk. <laughs> Welkom. Ik hoop dat jullie echt genoten hebben van deze tocht. Dat jullie het een en ander geleerd meegemaakt hebben. Niks negatiefs natuurlijk, dat eerder een positieve wandeling is. Alleszins ook bedankt dat jullie het aangedurfd hebben van tot in Brussel te komen, tot hier in Kurrigem, want eh, keurig heeft niet altijd een heel positieve, eh, komt niet heel positief over in de media. Het is eigenlijk een, een aangename buurt. y la no,